I'm sipping on a white wine got Louis not mine. But you bring way too bad now it's gone away What if I lose myself frustrated, frustrated with you? The smile you gave, stop calling my phone, stop calling my phone.

空酒，看着钥匙圈里相片上我们的笑容，不再被情绪左右时，镇定要想发作。走过多少伤心，能多从 We back to studio 创作，左手上来，加州的空酒，看着钥匙圈里相片上我们的笑容。 情绪左右是真的要想发作。走过多少生死人都从 We back to studio 创作。一首又一首新歌，还有没有人期待？游戏都还没开始，怎么会被淘汰？说穿了不过都是自尊心在作怪。Losing my mind，因为听不到观众的喝彩。I'm pushing to the ninety nine percent 女孩，我不是玩玩，毕竟我不是天才，脚步总是慢别人半拍。请握住麦克风，直到我躺进棺材，在这疯狂多重宇宙，Never know，what will h a 还 n